Hayo yamejiri baada ya wazazi na walezi wa wanafunzi wa shule ya sekondari Thakafa waliohitimu kidato cha nne mwaka mbili na kufutiwa matokeo yao wameiomba ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza kueleza chanzo halisi cha kufuta matokeo ya watoto wao na suluhisho lake. Uh, tuko hapa katika ofisi ya mkoa kutokana na kutokuridhishwa na mambo mbalimbali ambayo kimsingi tulihitaji ufafanuzi. Iwaje watoto wetu ndio watuhumiwa namba moja na wazazi na walezi tuwe watuhumiwa kubeba hii mizigo? Kuomba utuwakilishie hili huko mbele kwa wakubwa, walau hili lifike. Kilio cha watoto mia arobaini ni wengi sana sana sana katika shule moja. Kutokana na kilio hicho cha wazazi na walezi, afisa elimu mkoa wa Mwanza Martin Nkwabi mbele ya kikao cha katibu tawala wa mkoa wa Mwanza ametoa ufafanuzi juu ya maelezo ya baraza la nekta kwa shule na wanafunzi waliofutiwa matokeo yao. Kupatikana kwa hawa ishirini na mbili ambao hawakufanya udanganyifu kunawezekana. Sasa nimesikia hapa kwamba ilikuwaje siku ya baraza, wakati ule katibu mtendaji wa baraza anatangaza hakuisema Sakafa. Sakafa hawezi kuisema kwa sababu yeye alitaja shule tatu za Dar es Salaam zilizofutiwa matokeo na kufungiwa. Naye katibu tawala wa mkoa wa Mwanza Elikana Barandia amewataka wazazi na walezi kuongea na watoto wao ili kujua ukweli uliotokea wakati wa mtihani kabla ya kuchukua hatua ya kwenda baraza la mtihani, kwa sababu pia baraza la mtihani ndio limetoa ndio liliofuta, si ndio? Na likatoa maelezo kwa nini limefuta. Sasa inawezekana e, yale yanapokuwa kwenye karatasi inawezekana ni machache sababu haiwezi kuandika labda matukio yote ambayo yalijitokeza ambao mpaka yamewapelekea wakaamua kufuta matokeo. Inawezekana yakawepo ni mengi, sawa. Sasa labda mkipata fursa ya kuzungumza na baraza lenyewe, labda niweza nikatoa kile ambacho kilitokea, lakini tuanze na watoto wetu, tusiwaoje kwanza, tusiwakingie vifua. Kwa mjibu wa taarifa zilizotolewa na Baraza la Mtihani la Taifa NECTA, Jumla ya wanafunzi 333 walifutiwa matokeo yao ya mtihani wa kidato cha nne mwaka 2022. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.